تحليل خرافي مذهل خطير جدا جدا خلينا اقول لكم ان الفيلم ده مهم جدا لبعض الاسباب منها اننا هنشوف ماضي بلاك ويدو وكلامها عن بودابست اللي كانت دايما بتتكلم عنه هي وهوك اي اتنين ده يعتبر اول فيلم في المرحله الرابعه من مراحل مارفل فاكيد الفيلم هيكون فيه اسرار واشياء مذهله منتظرها بشدة وكفاية بس إن ده أول فيلم ستاند ألون للشخصية المذهلة اللي بعشقها ناتاشا رومونوف سكارلت جوهانسون a.k.a. ناتاشا رومونوف فأنا في الفيديو ده هحلل ليكم إعلان الفيلم معلش سامحوني أنا هقول إعلان الفيلم لأني نوعا ما ضعيف في حرف الراء فكلمة الترر متعبة على لساني فخلينا أقول إعلان الفيلم هعمل breakdown للإعلان جزء by جزء هيعجبكم جدا جدا تحليل خرافي ونظريات خرافية وخطيرة تقريبا عشر أو تسع معلومات خطيرة خلينا نشوف دعم وخلينا نشوف لايكات خطيرة جدا عشان هقدم لكم فيديو خرافي ولا زد ان بحضر لكم أفكار خرافية أكتر وأكتر وخلونا نبدأ في الفيديو الإعلان بيبدأ بمشهد التمثال اللي قدامكم ده والمنطقة دي كلها في بودابست اللي هي عاصمة المجر وكده اتأكدنا إن الفيلم هيتكلم عن ماضي ناتاشا رومانوف لاكويل وفي ملامح حزن على وشها وبتتكلم عن العائلة وتقول العائلة اللي افتقدتها والعائلة اللي حصلت عليها بتتكلم عن العائلة اللي فقدتها أيام ما كانت بتتدرب على تدريب ال Black Widow والعائلة اللي حصلت عليها اللي هي عائلة ال Avengers. وبدأت تتكلم على الوقت اللي حصلت فيه على الشغل كجاسوسة وبتيجي لمحة ليها وهي بتدخل أو بتشوف من بعيد أو حتى ربما بتتذكر البنات اللي هم كانوا بيتدربوا على باليه اللي هي يعتبر واجهة سرية لعملهم ك Black Widow ك spy يعني وجواسيس نروح للتوضيح الثاني أو ال breakdown الثاني واللي هو إنه فيلم Black Widow ما بين Civil War وما بين انفينيت وور احنا عارفين اللي حصل في انفينيت وور إنه Black Widow كانت مؤيدة ل Iron Man ولكن في النهاية انقلبت ضده فهي حاليا مطاردة من الحكومة الأمريكية أو مطاردة من SHIELD نفسه عشان كده بتقول كان علي الهروب أو كان علي الجري بعيدا وبتظهر في مكان غريب في محطة قطار غريبة فهي من وجهة نظر القانون لا تزال مطاردة عشان كده بعدها بالظبط بيظهر الجنرال روس اللي هو ظهر في فيلم Incredible Hulk والد حبيبة بانا وهنا ظهر بشكل شباب مش عارف صراحة ليه ظهر بشكل شباب عندي تقريبا تخمينين بخصوص الموضوع ده التخمين الأول إن هو ممكن الممثل الحقيقي نفسه حصل له شيء فحطوا ملامحه على شاب أو التخمين الثاني والأقوى إن هما بيتكلموا عن ماضي Black Widow في اللحظة دي وإنها فعلا عملت عمل إجرامي خلى الجنرال روس نفسه بيطاردها هو وبعض من جنوده ال breakdown الثالث أو التحليل الثالث إننا بنسمع صوت بيقول ماذا ستفعلين بترد Black Widow وتجاوب وتقول عشت الكثير من الحيوات أو عشت الكثير من الحياة وهي بتتكلم عن الحيوات المزورة لأنها كانت سباي فأكيد كانت بتعيش حيوات مزورة وفي إيديها بنشوف أي دي أو هويات مزورة لناتاشا رومانوف وده هو اللي بتعمله الجواسيس يعني فده مش شيء غريب ولا حاجة ممكن نقول إن ده حاشو في الإعلان عشان يضيع وقت وبتكمل بعد كده كلامها وتقول بتوصف إحساسها إنها تعبت من الجري من الماضي أو تعبت من الماضي أو زهقت من الماضي وبتقتحم بيت ما أو إنه البيت اللي بتدخله ده بيتها هي وحست بوجود شخص غريب في البيت فأشهرت سلاحها وبدأت تعمل سنيك حتى تصل لباب غرفة نمرة ولكنها بتتفاجئ بتلقى بنت بتفضل تتقاتل معاها والمفاجأة إن البنت دي كانت جيلينا ولوفا يدور بينهم كلام غير مهم نوعا ما ولكن انتهى الحوار بينهم بتقول لها اي ميست يو تو وبتقول لها sis sis اختصار لكلمة sister بالنسبة لجماعة الكوميكس يا ريت تقولوا لي رأيكم بالنسبة لكلمة sister. هل هي تقصد sis بمعنى sister أختها شقيقتها أم إنها تقصد أختها بمعنى زميلتها في التدريب برنامج الخاص في بلاك ويدو للفتيات فأنا مش عارف لكن تقريبا هتكون شقيقة لها في التدريب فقط مش شقيقة لها بواسطة الدم جيلينا بولوفا أو يلينا بولوفا أنا شفت الترجمات لاسمها يلينا وجيلينا فمش عارف أنهي اسم هو فيهم الأصح هي الشخصية الثانية اللي حصلت على لقب Black Widow بعد Black Widow ناتاشا رومانوف. فهي ما نقدرش نقول انها ضعيفة فهي شخصية قوية جدا وشخصية مهمة وهي الشخصية اللي تم الاعداد لها ان تكون Black Widow بعد ما ناتاشا رومانوف انضمت ل SHIELD وخليني ارجع اوضح لكم جزئية نسيتها كنت المفروض اقولها واعتبر breakdown منفردة لحالها وهي انه في ظهور في الفيلم لهوك اي مش هيكون ظهور عادي هيكون ظهور خارق وقوي جدا هيكون في قتال تقريبا بينه وبين ناتاشا هرومونوف كالشخصية القديمة وفي لحظة ما قرر إن هو ما يقتلهاش وضمها ل SHIELD خليني أرجع أكمل ليكم ال breakdown الرابع بيدور كلام بين ناتاشا أو جيلينا خلينا أقول يينينا بولوفا يعني كترحيب واشتقت لك والكلام اللي هو نوعا ما مش مهم شوية والسر هنا إنها بتقول ليها ماذا تفعلي؟ بتقول هناك عمل غير مكتمل وهو أكيد إنها بتقرر ترجع للمكان اللي اتولدت فيه Black Widow ال Red Room اللي ليها علاقة بماضي ناتاشا رومانوف ك Black Widow والمكان اللي بالنسبة لها منبع شر وذكرى مؤلمة جدا جدا المشهد اللي بعد كده بنشوف مشهد خرافي رائع جدا لثلاثة Black Widow. Black Widow ناتاشا رومانوف Black Widow ليلينا بولوفا Black Widow ميلينا بوستاك ال breakdown اللي بعد كده السادس في شخصين واقفين قدامنا بالظبط شخص واضح ان هو شاب تقريبا مهندس او شخص يعني ذو وظيفه وفتاه واقفه جنبه في تقريبا الغرفه الحمراء اللي بنتكلم عنها وواضح من الفتاه دي انها لابسه لبس ال Black Widow. حجمها وشكلها ما يدلش ان هي جيلينا بولوفا او ناتاشا رومانوف ممكن تقول ميلينا فوستاك وده يوضح لنا ويلمح لنا ان هي غالبا هتكون ال villain الخاص بالفيلم مش بعيد انها تكون هي نفسها ال Taskmaster. رقم سبعة ونشوف Black Widow بالبدلة البيضاء والبدلة البيضاء دي مش شيء عادي يعني في الفيلم نشوفها كده وخلاص ولكن البدلة البيضاء دي ترمز إن هي أخيرا بدأت تصلح الماضي المظلم والماضي الدموي الخاص بيها لبست اللبس الأبيض على إن هو عكس ال black وراحت لبودابست عشان تصلح ماضيها زي ما قال إن هي انفينش بيزنس عمل غير منتهي وراحت لتكمله فاللبس الأبيض ده دليل على التمرد وكانت صراحة بدلة جميلة أنا حبيت لوك اللي ظهرت ونشوفها وهي بتهبط على الارض هبوط قوي جدا يعني تقريبا اقوى من هبوط سبايدر مان واقوى من هبوط سوبر مان واقوى من هبوط ثور على الارض كان هبوط قوي جدا وكان مظهر رائع انا حبيت اللقطه دي بصراحه ونروح لل breakdown الثامن معانا وهو تقريبا اهم مشهد Taskmaster. بصراحه انا كنت متخيل او كنت بتمنى ان هنشوف Taskmaster بمظهر اقوى من كده ولكن هو ده اللي حصل وهو ده اللي بنشوفه في الافلام على خلاف يعني الانيميشن وعلى خلاف الكوميكس فالمظهر بيكون بسيط وتلقائي نوعا ما مش مبالغ فيه زي ما هو في الكوميكس أو في ال animation. ولكن كان مظهر نوعا ما مقبول وكمان كان حجمه بسيط مش ضخم وده اللي يخليني اخمم إن فعلا ميلينا هي هتكون ال Taskmaster وشفنا Taskmaster وهو ماسك آلة سهام وبيضرب في ناس بتقول ان هو ده Hawkeye ولكن ما اظنش ابدا ان ده Hawkeye في ناس يعني بتلمح ان هو Hawkeye الشخصيه الشريره منه ولكن ما اظنش ابدا ان هو ده Hawk ونروح لل breakdown التاسع واللي هو برضو من أهم المشاهد في الإعلان الخاص بفيلم Black Widow ظهور ديفيد هاربر وهو بيلبس بدلة أليكسي أو ريد جاردن اي كي اي كابتن روسيا اللي هو تقريبا نوعا ما النسخة الروسية من كابتن أمريكا إلا إن هو أحس إن هو أضعف وبشري أكتر من كابتن أمريكا ولكن اللي فهمناه من المشهد ده وال breakdown الخاص بالمشهد ده إن هو كان ليه علاقة وماضي بناتاشا رومونوف Black Widow قديما لأنه هو بيلبس البدلة دي وبيتكلم عنها على إنها كانت أفضل عليه ولايقة عليه أفضل في الماضي إلا إنه أصبح اسمد في المشهد ده بنشوف الثلاث Black Widow ميلينا وناتاشا جيلينا أو يلينا بيلوفا. ونروح بال breakdown العاشر والاخير معانا اللي هو بنشوف مشهد خرافي اقوى من مشاهد Spider-Man و Superman وهو Black Widow. بتسقط من طائره او بتقفز من طائره محطمه وبتطير وسط الحطام مشهد خرافي مدمر وفي المقابل أمامها Taskmaster. كان مشهد خرافي ومشهد قوي أنا متحمس جدا للمشهد ده ومتحمس جدا للفيلم ده وبنشوف شخصية جيلينا بيلوفا وهي بتطلق النار على أحد الأشياء وبنشوف Red Guardian وهو بيحارب Taskmaster. ولكن المفاجأة إننا ما شفناش شخصية ميلينا غوستاك وده الشيء اللي بيرفع تخميني وتوقعي وتوقعي إنه ميلينا هتكون هي ال Taskmaster. انا بصراحه رغم ان ده توقعي ولكن ما اتمناش ان هي تكون ابدا انا حابب انه الشيء يكون اقوى من كده واكبر من كده بكتير وانا حزين من الاعلان ان ما شفتش الشيء يربطه بالمراحل الرابعه ولكن ممكن يتوضح في اعلان تاني لانهم اكيد هيعملوا اعلان تاني قبل عرض الفيلم اذا عجبك ال breakdown والتحليل الخطير ده يا ريت ما تبخلش عليا بدعمك لاني بقدم تقريبا تحليلات ونظريات واشياء خطيره تخص عالم مارفل وتخص الافلام التانيه بشكل عام افكار مجنونه ومبدعه ومختلفه اكبر شيء ممكن تعمله ليا هو ابسط شيء ممكن تعمله انت بنفسك اعجاب واشترك في القناه ولو حابب اكتب رايك عن اي شيء تحب نتكلم فيه متبخلش عليه بدعمك شكرا ليكم وسلام